Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre Matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se di tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli Per fare questo glitch avete bisogno della base operativa piena, di un Avenger posizionato quanto più vicino alla base operativa e io l'ho messo in questo modo e un veicolo che entri eh, nell'Avenger ragazzi a questo punto vi posizionate davanti all'entrata della base operativa fate comparire base operativa piena premete il tasto PS e tornate in game una volta fatto ciò andate dal lato opposto dove avete il pallino azzurro e eh, fate comparire base operativa piena quando comparirà base operativa piena tasto PS e ritornate in game dovete aspettare in base alla vostra connessione non so fate delle prove io qui aspetto 10 secondi dopodiché premete la freccia destra e vi comparirà anche base operativa piena come è comparso a me vi accetterete il messaggio vi troverete nella, nella Wenger il veicolo che state usando sparirà dovrete uscire fuori e suicidarvi come ho fatto adesso appena io e a questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è chiamare il nostro veicolo che vogliamo duplicare in questo caso la LG Retro Custom usate mm, delle Retro Custom cioè una LG Retro Custom oppure usate auto custom di Bennis ragazzi non usate auto di lusso perché vi, eh, vi esce fuori il blocco dei 50.000 e soprattutto ragazzi usate targhe personalizzate adesso andremo a vedere il perché alla fine del video vi farò vedere il perché comunque mi raccomando di usare targhe personalizzate una volta che avete richiamato il vostro veicolo andate in un posto dove potrete incastrarvi ragazzi io qui eh, alle, palle, alle pale eoliche eh, mi incastro bene in questo punto voi troverete un altro punto nelle vostre basi operative diventate presidenti ragazzi e eh, vi curate che faccia il teletrasporto dopodiché aprite il pad andate su rimanda veicolo in deposito e premete X e triangolo contemporaneamente ragazzi in maniera tale da eh, teletrasportarvi in auto ma allo stesso tempo di rimandare il veicolo in deposito è abbastanza semplice come passaggio una volta fatto ciò andate all'entrata della base operativa vi comparirà base operativa piena entrerete e sostituite il veicolo con una LG RH8 che avete nella base operativa oppure un veicolo che volete perdere insomma vedete voi potete anche mettere auto di strada ma mi sembra inutile dal momento che le LG RH8 sono gratis comprate le LG RH8 a questo punto facciamo la sostituzione io vado a sostituire con una LG RH8 e dopodiché possiamo continuare a fare il glitch non abbiamo bisogno di riposizionare la Wenger perché comunque rimane lì dove l'abbiamo lasciato quindi risparmieremo moltissimo tempo e una volta usciti come vedete mi è respawnata la, la oppressor e vado a ripetere il glitch quindi ve lo ripeto base operativa piena tasto ps tornate in game vi scompare la schermata di base operativa piena andate verso la fine della base operativa e cercate la scritta base operativa piena questa qui tasto ps ritornate in game aspettate il tempo che vi serve è dovuto alla vostra connessione ovviamente a me servivano 10 secondi perché stavo scaricando delle cose e premete la freccia a questo punto vi comparirà eh, base operativa piena e vi troverete dentro la Wenger eh, ovviamente come avete già visto il veicolo scompare uscite fuori vi suicidate e richiedete il vostro veicolo personale ragazzi qui avrete solamente il tempo di attesa del meccanico mentre che se lo fate con la deluxo ragazzi eh, dovreste richiedere eh, la deluxo con il meccanico e la LG Retro Custom o l'auto che volete duplicare con il meccanico quindi avrete molto più tempo di attesa invece facendolo con l'oppressor essendo presidenti vi spawnerà direttamente fuori mi sembra che anche la deluxe spawni fuori però non ne sono sicuro ragazzi quindi io eh, l'ho fatto così e mi sono trovato bene così se voi volete comunque farlo in questa maniera è abbastanza semplice l'importante è trovare la giusta posizione della Wenger all'uscita della base operativa a questo punto ragazzi andate a reincastrare l'auto tasto il pad rimanda veicolo in deposito triangolo x insieme è abbastanza semplice ragazzi come lo vedete eh, cioè il glitch è come lo vedete non è che ci sono altre, altre cose l'unico taglio che ho fatto era l'attesa del meccanico che avete visto che c'era un po' da aspettare quindi ci cioè, abbiamo aggiunto una transizione giusto per, per, per non far vedere tempo d'attesa se no il video durava una vita quindi a questo punto rientrate nella base operativa e fate un'altra sostituzione qui andremo a vedere che comunque eh, c'è l'auto di prima e c'è l'auto di adesso allora ragazzi per convalidare le auto che voi avete duplicato per poterle utilizzare per poterle vendere l'unica cosa che dovete fare è riavviare l'applicazione riavvierete l'applicazione e potrete usare le auto che avete duplicato o auto che avete preso da, da un vostro amico qui vi faccio vedere ragazzi ci sono le due auto e eh, c'è anche la targa clone adesso andiamo a vedere come ho già spiegato in un vecchio video in precedenza la targa clone ragazzi vi porta il blocco giornaliero quindi automaticamente cercate di fare questo glitch con targa personalizzata detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti